The global users in Copernicus Climate Change Service made showcases that serve as inspirational examples on using global climate data. Here is power blackouts in South America. Bienvenidos, soy Mario Rohr de Meteodat. Trabajamos con Senami Perú, IDEAM Colombia y CO2 Chile sobre el cambio climático, el sector de energía y su nexo Necesitábamos informaciones sobre el cambio climático para producir un índice adecuado sobre la disponibilidad de agua para el sector de energía y los responsables políticos en zonas vulnerables. The CDS provides a one-stop shop for quality assured data on climate. It has a toolbox where users can access and process data in one place. All CDS data and applications can be used by anyone for any purpose and can be reached from the C3S website climate.copernicus.eu. Se en el C3S porque ofrece un acceso fácil y rápido a los datos necesarios para la producción del índice de la precipitación efectiva. En el futuro, cuando la gestión y la gobernanza del agua serán aún más exigentes, la disponibilidad regional de agua será un conocimiento clave. Se han usado proyecciones de variables climáticas esenciales del CDS y se han producido mapas de la precipitación efectiva actual y futura para el Sudamérica en una alta resolución usando el método de agri samani Encontramos que en la mayor parte de Sudamérica será más seco a fines de este siglo. Además, zonas que hoy día ya se ven afectados por sequías están entre las regiones que van a enfrentar la mayor disminución de la disponibilidad de agua. Ahora ideamos en AMI y presentar informaciones valiosas a los responsables que ayuden a planificar medidas de adaptación adecuadas, Dado que la gobernanza y gestión del agua serán aún más exigentes en el futuro, el conocimiento sobre la disponibilidad de agua es sumamente importante. For more information, please visit the webpage where you can be inspired by other showcases, explore and download climate impact indicators and seasonal forecasts, and learn how to use and interpret the data. Thank you for watching.